akan main game Askel keempat. Askel keempat yang ada gini. Ah, Kepering yang bagi yang saya ke bom. Tadi saya kuas tadi saya komen dia. Tadi saya suruh saya main. Saya minta dia bom banyak. Kalau saya ke main game. Game Askel. Kita main hard mode, hard mode ya. Let's go. Let's go. Okay. Oh yes. Selamat datang game screen. Yeah. Ambilnya apa? Yeah, hit. Okay. Eh. Hey. Mm. Ah, oh, dah masuk. Let's go, let's go. Let's go. Ah, kita katakan game ni. Hai, ah, not Nah, masuk ke sini. Ambil tropinya, tropi Skurev Screw. Skurev. Tapi sistem M belum masuk lagi ya. Nanti saya nanti saya nanti pasti Keperin tu tengok. Okay, Keperin saya masukkan nama Keperin. Keperin. Keperin. Hei, eh, apa tu maksudnya? Lah masalah. Nah, hmm, dah masuk. Yes! Nama masuk. Kepren Win. Hei, eh, ya, Win. Kepren <laughs> Win. Okay. Cara kuncinya. Mana mana ye? Eh? Sini ada kita cari item dulu. Tidak ada. Okay, tadi saya main ya. Masih kita masih mendapat. Okey. Okay. Kamu saja tu suka main game ni. Tadi main kiss game ini. Jadi... Apa apa apa. Ah. Game ini lelek ya. Kami coba dulu. Ah, cakap saya nak cakap ni guys. Ha uh, so, uh, berita baru guys. Yang kawan saya tu game ni nerlat guys. ni ni nerlat. Hmm. Bisa tak bisa ini punya dia rosak ya. Rosaknya. Eh, pepeng. Yes, please eh, Okay, dia tekan. Okay, ambil kompresinya. Itu jangan lupa ambil es krim. Oh, ya, ya, ya. ya. Aduh, bateri habis. Kuah asam. Main, main. Dah habis bateri. Kuah asam. Oh, wow, wow, tiga kaya. Itu lagunya. Saya bawa apa lagi lagunya. Oh, wow. Terjatuh dah. Biarlah lantak lah ada app aduh kenapa sejak video tu banyak sangat sorry ada sorry ini itu kebom lah mampus lu eh bye mampus oh mampus kamu okay let's go eh ni mana ya lupa ah tutup tadi saya tu gelap kan Eh, sorry. Eh, ni tak bang tak bang bang eh? lah. Mati ya. Oh, mati sudah sikit. Okey. Eh, robot pun bangun je. Kita buka sini. Ah, skrimnya kita mana ya? Oh, skrim tu ya, situ. Oh, lupa saja. Kena mati lah, aku lupa ya. Ah, sekarang buat makan sayur, guys. Masih guys, makan ni. Oh tu orang bangang Eh gua tak percaya Oh Nai Dah gua dah apa lagi Let's go Let's go let's go Eh siapa jatuh Oh siapa yang jatuh Oh, lari. Abi dropping. Oke, okay, ada ada luar tu bisen, Luar tu bisen, Luar tu bisen. Sorry, eh sorry. Ah, luar tu si bisen ya. Tak boleh diam. Sorry guys. Ini gibionya. Krumi ya. Hop. Tom. Tom pula. Ambil. Rusi. Okay. Mesti aman. Oh. Oh, tak boleh tekan ya. Sebab kita duduk ya. Eh, buka engkau saya pernah ya? Eh, bus boy. Ha, eh. eh. Aku dah tengok, tengok lah. Mini Ross, busuk, botak. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Mm-hmm. Bota ice cream, ace busu, aske bobo bota. Bota ta ta ta ta ta, ace bobo bota. Aske bota, aske bota, ta ta ta ta ta ta. Bawa apa ya si bota-bota? woi woi wah, dapat sister Edgar. Sister Edgar, Capellion. saya nanti saya masukkan keperin nanti saya akan masukkan uh, nama saya channel channel saya let's go tapi belum masuk lagi ya okay okay eh sini sini sini <laughs> lupa saya masuk sini ah ke sini kita ambil fotografi tut tut tut Ih, siapa kok? Sap, eh, si bos. Tunggu sini suaranya. Okey, mana api ada tu sini? Benda-benda ada. Tak ada. Hello. Hey. Ah, mati. Mana ah, ni kemari? Ah, this is the, this is the ad. Si Catherine. Wow, gampang sih apa KU, kiket kikat, kikat, Ah, nah. Oh, ni ni ni. Wah, kepernya baik sekali ya. Ni namanya kepernya. Okey, oh, pernah eh, si robot eh, kepernya pula. Ah, si robot mini tu dah bangun. Wow, baju lagi. Oh, yes. nanti saya buat gambar gitu eh. <laughs> eh, tapi Tapi masuk China saya. Tapi masuk China ya. Tapi China. Aci si apa ah, si Keperin boleh tengok lagi ya. Wah oh, asap Keperin. Nanti kawan-kawan panggil si Keperin. Keperin. Nanti kalau gas tak kenal ada ni si Glin si Kriya ya. Ada kas panggil dia. Ah. Nampak. Hmm, hmm, hmm. Oh, kau ada suara? Mana Rod? Eh, Rod. Rod. Oh, wow, oh, oh, jadi jatuh. Rod. Roketot, guys. Mana ya, guys? Harus jumpa. Suskrit. Oh, ini motor yang busuk je, ya, botak. Okay. Uh, kita letakkan atas. Let's go. Tutara, tatara, tatara, tatara. Buat apa guys lagu tu? Lagu ni lagunya si Mini Ross ke bawah. Ke bawah pula ah, Mini Ross. Ingat. Tetere tetere ni apa kamu? Apa? Hop. Hus. Okay, let's go. Jangan, jangan bangun ya. Bangun. Oh, bangun. Eh, bangun lo. Jangan tidur je robot. Apa lah, apa lah robot ni. Tidur pula. Eh, tak betul lah si robotnya tidur. Ronggo ya dah. Eh, game game. Mak betul betul lah ni pergi tidur robot. Ini pendek tapi tak ada panjang. Wah, ada kode sini. Ini gambar si bapak rob busu bot. Mana? Oh, satu. Okay, let's go. Cari koder. Api aiskrim dulu. Aiskrim. Ah, Bila masuk lagi. Tapi apa-apa. Tunggu, tunggu. Tapi kodenya mana ya? Aduh, dah demang ni. Si tak ada, guys. Wah, mana ini? game ni? Keeper ni tak berjawab ni. <laughs> apa, guys? Tak ya. Jangan cakap keeper ni. Eh. Keeper tu baik sekali ya. Kejahat. Okay, okay, let's go. Halo guys. Oh ni dia kita kata. Ah ni bapak bot. Mana kode ya? Oh ni tujuh. Okey. Eh apa caca dulu. Lulu lulu. Tunggu tunggu tunggu. Tunggu ambil ah kodenya. Oh ni ini ini guys. Ah okey. Keper ya. Thank you so much ya. Nah keperin ya buat agama. Oh ini rupanya sampah guys. Kalau kelima. Dililis hmm, Saya suka Macam lagi. Pau Guys, ingat tak yang game Askel lima, Yang guys, saya ada yang tengok tau ha, Ada di sini, sini, subscribe saya Wah Hmm, sorry ya Okay Oh, kodanya Eh, cek datang ni Mula apa-apa Boleh tengok sini, sini. Sabar, sabar season. Okay. Okay, masih dia pun. Okay. Kodenya 6 ya. I don't know. I see. Yeah. 6. So sorry. Sorry, saya nak uh, ah, tulis kodenya. Hati saya cepat lupa. Aku tu pasal lu ya, tu tu tu tu tu tu Maci maci. Ya, dunia aku. Cinta tak ada ya. Ha, berapa tujuh? Tujuh ya? Oh, tujuh, tujuh, tujuh, tujuh. Oh, tiga. Tiga, yes. Tata dulu. Oke. Okay. Tiga ya. Tiga. Enam. Mesti enam, tujuh, tiga. Mesti, mesti. Satu. Satu. Mesti, mesti, mesti. Satu, satu. Yes, yes, yes. Berubah hasat. Betul ya. Yang salah. Jangan ulang. Kalau kita salah, kita ulang balik. Ibu salam ni. Salam gila. Enam. Tujuh. op Tiga. op Satu. op Perubahan betul. Oh, salah guys. Aduh, tutup iklan ni. Ah, tutup iklan dulu. Pala <laughs> ah, sangat ni. Aduh. Asyik kepren, kepren. Ah. Oh, tak ada tutup iklan ya. Oh, apa pun ni. A few moments later. Haris. Ah. Eh. Eh, kenapa ya? Tiga. Siap. Tiga, enam. Tiga, enam. Eh, dia hilang. eh hmm. ah tujuh tujuh enam nah ah bau guys tiga tujuh enam nah nice eh bitruganya aku let's go Oke, okay, kita ketembak sirup busuk. Eh, eh, eh, lupa saya. Bau, bau. Bau, bau. Yang eh, ini. Bang. Saya sampai ambilkan peluru. Uh, eh, satu lagi. Apa? Saya tahu. Ambilnya. Okey, ambil. Kursinya. Okey, let's go. Bangun, jangan bangun, Om. Om pula. Op, lompat. Oh, sing, ding, ding, ding. terbang Mana bapa bapa iman Satu del lah, ice cream bat Mana bapa bapa iman Itu lawannya Bip Upush Eh, ice creamnya oh, Tak apa, tak apa Tak apa, apa minum ice cream Tu tinggi iklan dulu Mesti berubah tak iklan Oh, senang saja ya Tak usah susah-susah guys Itu iklan je Woohoo! Uhuh. Senang sikit. Ha? Keparen ni baik lah. Biar hati lah. <laughs> saya saya suka keparen. Kalau dia buat askrim mah pasti dia susah ni. Mudah-mudahan <laughs> ah, kita menang ya. Okey, kita pindah ke tempat lain. Oh, eh tapi si ah, si si ini kita letak dulu nanti jatuh pula. Ah kita repot yes. Mana tempat ni? Sini ya, Bawah, bawah. Wah, oh, bawah. Tapi jangan lupa ambil. Tapi tu tinggalin dulu. Tak payah. Tak payah tak tinggalin. Mana? Ha ni. Per up. Ding! So. Ambil ini. Pokotok. body jangan tidur saja ya. Tidur kamu ni. Hi, ngorok guys. Kayalah so habis. Gugula guys. Ha, letak. Let's go. Oh, oh, oh, oh. oh. Ye, ye, ye, ye, mana? Eh, eh, eh kapiknya. Ah, Three weeks later. Okay, dah selesai. kita tembak saja guys. Satu, dua, sidai. Ah. Op. Si doror. Si doror. Eh botak. Eh botak. Kemek kamu. Nada besar. Yes. Let's go. Ye ya, ye ya, ye ya, ye. Bye bye. Tanam muka kamu. Eh nyakut, Go, go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Yes. Eh. Yes. <gasps> oh gosh, I see that I bebas. Yes. It is yeah. so nice. okay. Hey, what's going on in here, huh? Let's go. Get back no. here. I said get back here, you little bastard. Oh. Oh. oh. Just missed it. Back. Hallelujah. Busy. Hallelujah. Huh? Well, these two don't They're actually still inside my It's only a matter of time before I Okay, kami nampak untuk game que hay eh, que aprender. Así que un compadre de su partner, le play, le Bye bye.